Ola, son Pablo do Carmermo e vou vos ensinar esta casa de aquí no videoxogo Minecraft e no programa de deseño Home by Me. A bioconstrución é construir con materiais de baixo impacto ambiental. Esta casa está feita con panéis de aluminio nas paredes de fora. E nas paredes de dentro está feita de pladur. Moitas casas actuais están feitas de cemento, o que é algo perxudicial para a saúde, porque ten materiais pesados como o cromo, zinc, etc. Esta casa está pensada cara a moitos aspectos, algúns deles son a luz. Nesta casa, a luz entra ao amanecer polos ventanais de atrás e ao anoitecer a luz solar entra polos ventanais da fachada. A cor da casa en xeral é branca, eso dá sensación de lexanía, a paisaxe frío desta casa é de mar e de campo. A calefacción da casa vai por medio de chans térmicos. E por último, no norte, que esta parede de aquí, só hai tres ventanas pequenas. Como vedes, en Minecraft pode, podese facer desde a casa que ti queiras ata o instituto. Como vedes aquí, que este é o instituto Cachada, que empecín a facelo. E... Aquí podes facer o como queiras, porque Minecraft é un, é un xogo de construción, é, de supervivencia, pero con bloques. Como vedes, está un bloque. E entonces fixen esta casa que tamén a fixen en Me, como veredes nesta foto. E este é por atrás a casa, que tamén veredes a foto ahora mismo en Me. E ten dous teitos con inclinación, pero como pudeste observar no programa Home by Me non se poden facer moi teitos con inclinación dunha parede interior. Eh, agora vou dar paso á casa. Eh, á esquerda temos isto todo aberto sin paredes e aquí está o salón, co sofá, cunha mesita e ca tele. Despois pasamos ao comedor, que temos a mesa cos sillas e un cuadro. Despois temos aquí a cociña, ca súa neveira, cos mobles, co grifo e, e que encima era con todo, é outro cuadro. Despois vimos por aquí e vamos a cuarto da lavadora onde se tende roupa e todo. Que tamén temos unha porta que dá a unha terracita. Como podedes observar. Despois vamos ao corredor que leva a, primeiro, a, a un armario onde se poden guardar cousas e despois leva a dúas habitacións. A primeira é eh, as dúas son iguales, pero esta ten o teito máis alto porque leva inclinación. Un armario, a mesilla e unha cama doble, e a televisión. Despois pasamos á segunda. A segunda é o mismo, un armario, a mesilla, a cama doble e a televisión. O que pasa é que a diferencia que ten o teito máis baixo eh, están orientadas a distinta dirección. Aquí temos outra porta exterior que vai dar á terracita esta. E eh, agora pasamos ao cuarto de baño de baixo. Que está sin amueblar porque non se pode. E agora subimos. Arriba temos de primeiros unha porta das escaleiras. E despois aquí temos un armario para guardar cousas e outro armario. Despois temos o cuarto de baño de arriba que é moi amplio. Como vedes, e co teito sempre con inclinación. Aquí temos o vestidor, con dous armarios dobles. E aquí temos o escritorio doble, co seu ordenador e co seu teclado. E aquí temos a cama máis grande da casa, a habitación de matrimonio, co seu cuadro. Eh, aquí temos unha terracita que vai dar afora e podemos ver as vistas. Como vedes, esta é a casa eh, do programa eh, Home by Me. Aquí podes facer entre usted eh, como vedes, aquí teríades a casa. Perdón porque non se aprecia ben, porque o fondo é blanco e a casa é blanca, pero vese algo. Eh, bueno, aquí debería estar o primeiro teito eh, con inclinación, pero neste programa non se pode facer porque non che deixa a partir dunha pared interior, dicho. Vale, primeiro pasaríamos ao salón. O salón, pois é así, eh, despois non como vería dese Minecraft, despois aquí teríamos o comedor, a cociña, despois O cuarto da lavadora é onde se tende roupa, e a secadora e todo. Despois o baño de abaixo. Despois pas pasaríamos a habitación da dereita, a do teito alto. E despois pasaríamos á habitación da esquerda, que as dúas teñen unha porta e van dar unha, ao xardín de atrás e eh, despois xa, pas, xa pasaríamos á planta de arriba. E na planta de arriba, despois das escaleiras cunha porta, temos de enfrente xa o vestidor, despois o baño de arriba, o máis grande, que ten unha bañeira e unha ducha, E despois, por último, xa estaríamos na, na habitación de matrimonio que ten dous escritorios para as dúas persoas e a cama grande. E por último temos o balconciño con vistas. E, e cabe decir que toda esta casa eh, foi feita a partir do, dos planos reais que os deixarei por aquí.